हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये नेम ऑफ स्टूडेंट मैंने लिख रखा है और यहाँ पर इनको अलग अलग कलर मैंने प्रोवाइड किया ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया है चाहे तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं अगर आप फॉन्ट चेंज करते हैं तो लाइक यहाँ से आपको सिलेक्शन में लेना होगा इतना पार्ट अगर इतने पार्ट का आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो तो अभी क्या करना है हमको सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ से जो भी फॉन्ट आपको चाहिए लाइक इम्पैक्ट चाहिए तो इम्पैक्ट ले सकते हैं जो भी फॉन्ट चाहिए वो ले सकते हैं फिलहाल हम ऊपर वाले फॉन्ट को उस ऊपर वाले ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट टाइटल है हमारा इसको बना देते हैं इम्पैक्ट तो यहाँ से इम्पैक्ट कर दिया हमने अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा अगर आप चाहते हैं कि सेम फॉर्मेट इस पर भी अप्लाई हो जाए तो क्या करेंगे वहां पर तो फॉर्मेट पे एंटर करते थे एमएस एक्सेल uh, में और यहां पर uh, अगर बात करें लीब्रा कैप की तो वहां पर क्लोन फॉर्मेटिंग हुआ करता था यहां पर क्या होगा तो आपको पूरा डेटा पहले सिलेक्शन में ले लीजिए ठीक है यही फॉर्मेट चाहिए हमें ना तो ये पूरा डेटा सिलेक्शन में ले लीजिए और यहां पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है ये देखेंगे पेंट फॉर्मेट तो यहां पर आपको पेंट फॉर्मेट यूज करना है तो इस पे क्लिक कर दीजिए इसकी शॉर्टकट की भी होती है आगे चल करके शॉर्टकट की भी बताऊंगा और इसी पर क्लिक करने के बाद इस पे लेके जाइएगा तो ये फॉर्मेट जो है सेम हो जाएगा ये बड़ा आसान है और सेम फॉर्मेट पे करना हो तो ये आप कर सकते हैं